jamoamiz butunlay tayyor o't jamoasi madadkor rey va o't o'chiruvchilar vivils jamoasi katta kuchukcha ha xavotirlanmasangiz ham bo'ladi <laughs> bilasizku jun va mina kokoni qanday yaxshi ko'rishini o'zingizni ehtiyot qiling Bolalar, qaranglar kim keldi. Koko! Bir marta aylan. Desa boshqa tomonga. Oh, Koko, sen yoqim toysan. Koko, qani olib kel, tezroq.